23ヤードパー3またショートで打ってきましたね風がかなり荒れているようですおさすが軽井沢山がめっちゃ綺麗ですねどうだろう右かな 今回12フィートなので下りはね結構慎重に打ってもらいたいなと思いますんどうだろう向かってるけどあ全然通り過ぎちゃって全然通り過ぎちゃってますち気持だ力を打てるんだよねもちろん上りなのでね、ましっかり打っていきましょう やでも強くないかうん強いんだガサガサ言ってた強い全体的にパターが強いですおお打ち下ろしです紅葉に向かってズドンと行きたいですねうんちょっとこすれ玉ですねスラすぎみ味です 155ヤードちょっと洋芝なんでうんねっとりくねっとり洋芝は結構ね食われやすいんですよねウッドがあ間違えた間違えたというか先っぽに当たってましたね今クラブのうわー全然大きい わあまたでっかい行ったり来たり行ったり来たりわあパターンも大きいもう全部大きいあ <laughs> このホールはちょっとダブルパーぐらいいきそうですね入れ ち上げのパー5です気持ちを切り替えてパー5に臨んでいきましょう微妙ボールが低いしれっと4番ウッド実は一番好きなクラブが4番ウッドです なんか力が抜けましたね打つ瞬間に。うん右にも左にも行ってます。おこれは綺麗にしたターフ取れましたね。 ちょっと悩んでますねなんか歩き方が。あなんか変な打ち方フェイスが前に全く出ていません笑ってごまかしてるなんとかボギーですね、うん